nyereka inzira y'ukuri nyereka inzira y'ukuri ah! cya cumi na kabiri umurongo waho w'indwi yayishuri yohana igice cya cumi na kabiri ku murongo w'indwi hejuru habyuka intambara mikayeli n'abamarayika biwe bagwanya cya gisato igisato kigwana n'abamarayika bacu ntibatsinda kandi mwijuru ahaho ntihaba hakiboneka ukundi buno nyene noneho abantu bamaze kuburirwa bamaze kwerekwa ikintu kidasanzwe imana iri kirabakorera kugira ngo ibereke umuco utunganye yamara rusuferi yanka kumva yanse kureka kumva ijambo ry'imana rimbarira ngo yesu kirisito mu ntambara aca yiyitwa mikayeri aca arahaguruka yambara noneho ibikoresho by'intambara arahaguruka agenda kugwanya satani n'abantu bose bamaze kwemera inyigisho ziwe zizimiza intambara itangura gucanacana ko birakomera mikayeri agwana n'abamarayika biwe kandi n'igisato nacyo kigwana n'abamarayika bacu ariko igisato kiraneshwa gitangura kwiruka kiragenda kandi bibiliya imbarira ngo mu ijuru ahaho ntihaba hakiboneka naho satani yari amaze kwirukanwa mu ijuru akaranga kahora karanga ijuru ntikasubiye kuhaboneka ukundi bwa bwiza bwo kugororoka wapi ijuru ryari ryanduye nicyo bituma bibiri ivuga ngo imana izorema ijuru rishya n'isi isha kuko igihe urya mbere na n'ubu riracarimo agasembwa k'icaha imana igomba kuzoshiraho irindi juru ritarimo agasembwa ukundi mu ijoro habyuka intambara mikayeri n'abamarayika biwe baragwana ariko ntibashobora gutsinda cya gisato cy'amaheru kirakorogwa mico ya nzoka ya mbere yitwa mugwanibwi irindi ni satani uko niko yakuwe ku izina ryo kwitwa rusuferi ahubwo atangura kwitwa umugwanizi umugumutsi ari we satani ibintu bitangura gukomera ariko kandi ntabwo byagarukiye ngaho ku murongo w'icyenda habana yatubwira ati nicyo kizimiza abari mu isi bose gikororerwa ku isi abamarayika bacu bakururanwa nacyo naha ku isi cyaciye kiza hahandi imana yari yaremeye umuntu adamu hamwe na eva nari navuze mu gice cya mbere yuko igice cya mbere navuze yuko abamarayika mvajuru bamaze kumva umuganizo wa satani nabo nyene baciye baza biruka kumenyesha ikiremwa muntu cyari cyaremwe yewe hariho umuntu witwa satani yahora ari umumarayika yaraguye ntimuze mu mwumvire yewe bantu ibiburi yari yatanzwe kwa bano babyeyi bacu ba mbere ku murongo wa cumi na kabiri ibara rizobonwa n'isi n'ikiyaga kuko umugwanizi yabanukiye ari n'inzigo nyinshi azi ko afise igihe gito satani yatibutse aza hano ku isi hari abantu benshi bakunda kuvuga ngo abahariya mu kuzimu ntibatabure yuko ubuzima ari uku nyine turiko aho nyine ibintu birakomera isi ibona ibara kubera yuko adamu yari n'ikiremwa gikaze kimurusha ubushobozi yari ibintu bikomeye cyane icyo gihe bagenzi ntobabwira ariko iyo dusomye hariya mu itangurira igice cyaho cya gatatu tugahera ku murongo wa mbere turabona ukuntu byagenze igice cyaho cya gatatu guhera ku murongo wa mbere ntabwo turi buvuge byinshi ariko nkeneye ngo bino byigwa bize biba bigufi bigufi kugira ngo umuntu wese abe yofata umwanya wo kubyumviriza uko icyaha cyaje mu isi inzoka yarusha ubugunge ibikoko byose byo mu ishyamba uhoraho imana yaremye ibaza uwo mugore satani nawe nyine amaze kuraba ararondera ati ntagenda ni satani kubera yuko eva yabwiwe yuko satani yamurutse ariko mwemere singomba kugenda nka satani ariko hirya ndondera uburyo niyoberanya mugenzi ijambo ry'imana rimbarira ngo yagiye kwiyoberanya aca mu nzoka kubera yuko eva cyari igikoko cya mbere yakunda kumbure nawe mukuza kukuzimiza ashobora guca mu kindi ashobora guca mu ijyamo ryo kukunda ashobora guca mu mugore wawe ukunda ashobora guca mu mwana wawe ukunda ashobora guca mu mafaranga ukunda ashobora guca mwakiriya cyane agaca mwakiriya ukunda nk'uko yabikoze hano kuri eva aca mu nzoka inzoka iraza irabaza uwo mugore iti mbega n'iby'ukuri koko yuko imana yavuze ngo ntimujye ku giti na kimwe cyo muri iryo tongo isuferi arabaza ati mbega koko imana yavuze ngo ntimujye ku giti na kimwe cyo muri ino tongo nimurabe ukuntu imana yari yakuze imana ku murongo wa cumi na gatandatu mu gice cya kabiri cy'itanguriro imana yari yavuze iti imana barira uwo muntu iti igiti cyose cyo muri iryo tongo yari yamubwiye ngo uhoraho imana abarira uwo muntu ati igiti cyose cyo muri iryo tongo ukijye kukugomba ari iki giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntuze ukijye ko kuko umunsi wakiriye ko uzopfa nta kabuza yamara umugwanizi we wavuga ngo imana yavuze ngo ntimuze mujye ku giti na kimwe cyo muri iryo tongo mwumve rero ukuntu satana acanganya ibintu imana yavuze ngo ibiti byose baze babijye ariko ntibaze bajye kuri kimwe gusa Yamara aciye we wakoresha ijambo rivuga ngo imana yavuze ngo muze ntimuze mujye na kimwe cyo kuri rino tongo e kubera yuko abagore basanzwe biyemera baravuga ngo ese we uko bono no no no ntabwo ari uko yigira umuhinga no no no no no ntabwo imana yatubwiye no yavuze ngo umugore yishira iyo nzu kiti ibyamwa ku biti byose muri iryo tongo twemererwa kubijya ariko ibyama ku giti kiri hagati mu itongo n'iby'imana yatubujije ngo ntitubijye ko ngo tunabikore ko kugira ngo bitagoye gupfa bagenzi urashobora kumenya ibyanditswe byera ku mutwe eva iby'imana yari yababwiye yari abizi ku mutwe ariko habayemo akantu ko kwigwanira yaciye avuga ati nono ngenda ndabizi neza ntumpende wanzo kawe no apana kumpenda imana yarabiture kuriye ahubwo kubiga ariko icyo yatubujije kujya ni igiti kiri mwarino tongo hagati eh, hmm. inzoka iravuga ngo ntuzi uwo muri ko muravugana mugenzi iyo ushyitse imbere y'ikigeragezo ntabwo ubuzi uwo muri ko muravugana nama nabigishije hari ikigo natanze kivuga ngo ubuhendanyi bwa satani bwo mu minsi y'imperuka ushaka kumenya iby'ubuhendanyi bwa satani neza na neza curaba uburyo ukurikira kino cigwa mu byigwa ubona byatanzwe iyo nzoka yishe uwo mugore iti haba n'intete ntimuzopfa haba n'intete no no no ibyo imana yarabibabwiye ariko imana ni impendanyi ntimuzopfa no no no no ntimuzopfa abantu benshi bakeneye ino nyigisho nyine ngo abe ariyo babwirwa hari abantu mwa kino gihe bamaze igihe bansanga bakaza bakanyandikira bagatangura kumbarira no majambo nk'aya satani bambaza utubazo bakambaza ibibazo kumbe bo bafise izindi nyigisho nono zo kunkura mu by'imana yavuze kumbuye nawe bano bantu bakunda kubaho nge baba baje baba baje pe aricyo nibutse kino gisomwa cy'ukuntu ubugumutsi bwashitse ku isi ndavuga ati atansiyo wewe satani nakumenye aca eva yaze kurondera ikindi kintu kimugwanirira noneho umugwaniza atanguye kumubwira ati no haba n'intete ntimuzopfa abantu mwa kino gihe barakeneye umuntu ababwira ati ntimuzopfa ntimuzogwara ntimuzohura n'ibibazo oya imikoshi yose ndayibakuye ko n'ibirago byose ndayibakuye ko cyo cyoco kibagumeko bakeneye kurema iyindi si nshasha barakeneye kuronka amahoro muri ino si barakeneye kuronka ibyiza hano muri ino si nyamara gutandukana n'icyaha byobyo ntabyo bakeneye eva yumvise yuko bishoboka umuntu arashobora kubaho akora icyaha ariko ntiyitwe uwo gupfa reba biramuryohera cyane ah, kumbe ndashobora kujya kwa kiriya giti kimeze neza ariko simve hmm, oke oke ibi nari narigeze kubivuga eva aca noneho atangura kuvuga ati naza naronka ikintu cyiza uno munsi abiyicwa ngo bari bariko baravugira imana biyoberanije mu nzoka nk'uko satani yabikoze bemerera abantu ibitangaza maze abantu bakavuga ati uyu niwe mukozi w'imana ngiye gukurikira kubera yuko amwemereye ibitangaza ariko kandi amwosha amubwira yuko amategeko y'imana yavuyeho igihe twiga iby'ubu igihe twiga icigwa kitubwira iby'inzira y'ukuri kandi kirimo n'iby'intambara ihambaye mugenzi ni aha hantu hakomeye kumvira imana cyangwa kumvira satani imana iza yigaragaje ko ubwami bwayo n'ubwiza bwayo yamara satani nawe ntaza mu ishusho yiwe bwite ahubwo arondera nawe kwiyambika ishusho nk'iy'imana maze aravuga ati uwo mugore satana arabandanya amubwira ati ku murongo wa gatanu kuko imana izi yuko umunsi wabiriye ko amaso yayo azokuyuheza mukamera nk'imana ku byo kumenya icyiza n'ikibi satana aramubwira ati uzocukura nawe rega wokwishira hejuru imana no no no kora abantu bose bagakurikira abantu bose bagakora kubera yuko bamaze kubizeza ibitangaza yuko ibintu bigiye kubagendekera neza bakicara ngaho bakarema ego ibintu ni byiza cyane uwo mugore abonye icyo giti yuko ari ikibereye kuribwa yamura noneho kuri icyo giti amaze kucamura ko aheza ko ashira n'umugabo wiwe nawe ngo ajye umugabo wiwe akibonye aravuga ati oh eva ibi ni ibiki bakoze nagana yuko adamu imana yari yamuremanye ubwenge wewe ngo yarashobora kuraba akabona iyo nzoka yuko irimo satani amaze kubona umugore wiwe eva adamu yarakangutse abona eva yapfuye kubera urukundo adamu yakunda eva asimbira kuri icyo giti arakijya acacika nk'uwiyahuye icyaha gica kiraboneka kubera yuko imana ivuga ngo hacumuye umuntu igihe adamu epfa yari yamaze gucumura hari hamaze gucumura akabavuga atonya umuntu wese ntiyari yacumure igihe adamu ariye ku giti imana yari yababugije aho nyine niho yaciye umuntu wese byitwa yuko acumuye acacika uwo gupfa imana none yari igiye gukora iki imana imaze kubiraba yari imana yuzuye urukundo nk'uko imana itihindukiza byavuga ngo umunsi wakiriye ko uzopfa satani nawe yari yavuze yuko umunsi wakiriye ko ntuzopfa ubundi abari mu ruhande rw'imana kino kintu baravuga ngo umunyabyaha n’uwo uwo gupfa nicyo gituma abantu bose tubabwira ngo kwihana ibyaha bw'ubwami bw'imana buri hafi ariko satani wewe inyigisho yigisha mu bantu ababwira yuko atari abo gupfa batazopfa hano mwa kino gihe niho havuye n'inyigisho ya imorotate dorame ukudapfa k'umushaha no kwizera iby'imizimu abantu bakizera iby'imizimu ngo nabonye umuzimu wa kanaka umuzimu wa kanaka wambwiye iki umuzimu wa kanaka wakoze ibi imizimu y'abana babo y'abagabo babo y'abagore babo yo mu miryango iwabo y'abagenzi aha niho byavuye ibyo kwizera ibyo kudapfa k'umushaha niho ino nyigisho yavuye mu gihe cya kera ahonye n’amaso yabo acararaba ku murongo w'ingurube babona bari gusa bumva ijwi ry'uhoraho imana bumva uhoraho imana agendagenda muri iryo tongo arabaza adamu hati ibyo wakoze ni biki ati ni eva eva ibyo wakoze n'ibikini satani abantu banka kwemera amakosa bakoze umwe ati mvane kuri mugenzi we ubwo niko byakomeje no mwa kino gihe biragoye kwemera biragoye ko umuntu wese yemera icyaha ciwe akacemera ngo acihane hano abamarayika bose mvajuru bari bicaye barindira iby'imana igiye gukora aho nyene imana iravuga ngo hinge nirukane uno muntu ku murongo waho wa mirongo ibiri n'umunani gushikana kwa mirongo itatu na rimwe imana irabirukana muri edeni kugira ngo ntibaze basubire kujya ku giti cy'ubugingo ngo bacike ibyigomeke imbere y'imana imana ibashyira ahandi hantu bibiri ivuga yuko iryo tongo ryugawe rikarindishwa abamarayika ku isi ntiryasubiye kuhaboneka ukundi ariko ku murongo wa cumi na gatanu wa kino gice imana hatubwira yuko imana yashize inyankane hagati y'urubyaro rwa satani n'urubyaro rwa eva kugira ngo mu rubyaro rwa eva hazoze isezera rikomeye ritsinda satani ibi byaciye bigaragarira hano uhereye ku murongo wa cumi n'umunani gushyikana ku murongo wa mirongo ibiri na rimwe aho imana yashiriyeho umuntu isezerano igikoko cy'inzirakarengane gica kirapfa kugira ngo umuntu wese haboneke ikindi gipfa mu gishingo ciwe uyu yari yesu yari asezeranywe yagomba kuza kugira ngo atugwanirire muri ino ntambara ikibi cyari cyamaze kwinjira mu bantu kandi abantu bari bamaze kwirukanwa bakugwa mu byo bari bategekanirijwe hari hari indi irindi sezerano kandi rino sezerano ryarabonetse yesu yarapfuye apfa ku bwawe nanjye kugira ngo turonke agakiza mugenzi uhamagarwa kumwizera bicitwa uno munsi mwakira ijambo ry'imana nyamara ndakubwira ngo ntufate ubundi mwanya ufate umwanya gusa wo kwegurira yesu kirisiti ubuzima bwawe ndaguhamagarira gukora abone cyangwa sabusikarayibu mu cyongereza kuri fesibuke bavuga forowingi kugira ngo ushobore gukurikirana ikigwa kizokurikira igice kizokurikira cy'iki kigwa kizoba kivuga zibiri zitanguye kwibonekeza ku isi haba kandi duhamagarwa gukora na partage kugira ngo buno butumwa ubushikane kuri bagenzi bawe icyo jeme cyangwa komanteri bigufasha ni kutwereka yuko wafashijwe n'ikiganiro cyangwa ukaduha ikibazo cyangwa ikindi kintu nawe wifuza gushyikiriza haba igifasha twebwe mwa kino gikorwa cyane ikindi kintu nk'inyunganizi yufasha abantu benshi biteguye kuzokurikirana kino cigwa yesu akugirire neza aguha umugisha aguhe kwama umwizeye ibihe byose wakire ijambo ry'imana